Thank <laughs> you. ყველაზე რთული ჩვენთან არის ისეთი ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან. არ აქვს მნიშვნელობა რითი იქნება ეს ჩაცმულობა, იდენტობა, ეთნიკური კუთვნილება თუ სხვა რა. ჩემთვის ადამიანის უფლებები დაცულია იქ, სადაც პატივცემენ სწორედ მცირე ჯგუფებს და განსხვავებულ ადამიანებს. Thank you.